Kaixo. Bide honetan, proiektu kudeak eta arloan mugarri bat zer den azalduko da. PMBuk aktionaren arabera, mugarria proiektu barruko puntu edo gertaera nabarmen bat da. Kronograma moduko eskematan, erronbo edo diamente beltzaten bidez irudikatzen dira. Plangintzari dagokionez, mugarriak honen berikuspena egiteko puntu klabeak dira. Proiektuaren atasa bakoitzeko, proiektuak aurrera egina alan atasa horien garapen mailan urtzen dute, eta lorpen garrantzitsuenak noizko egindagon behar duten grafikoki eta azkar ikusteko erabiltzen dira. Mugarriak, bezeroek edo erakundeak zehaztuak izan daitezke. Hau da, ez dira proiektuaren kudeak eta taldeak soilik asmatuak. Mugarri bakoitzak, gainera, ezagarri propioak ditu, guztien lorpena ez baita zertan derrigorrezkoa izan behar. Proiektuaren ulermen eta jarraipenerako mugarri kronograma erabiltzen dira. Kronograma hauek mota desberdinetakoak izan daitezke. Batzuk zehatzagoak dira, non lortutako emangarria baldin badago eta informazio baliagarria adierazten den. Kronograma zehatzauek, proiektuari buruzko akta formal gehienetan agertu ohi dira, eta proiektu zuzendariak eta bezeroek proiektuaren nondik norakoak ikusteko erabiltzen dira ere. Beste pronoroma batzuk, simpleagoa, zehaztapen berezi gabekoak izan daitezke. Azken hauek, proiektu taldearen kudeaketarako erabiltzen dira segik. Adibidetan, kronograma zehatza aurki desakegu, eta ondoren, kronograma simplea.